Иногда бывает, купил красивую замороженную рыбу, а после разморозки она стала мягкой, кости отвалятся сами, ее не помариновать, не посолить, не пожарить, так как структура уже не та. Но зато можно сделать прекрасный паштет. Из советского наследия нам досталось довольно много рецептур всевозможных паштетов, а ведь в то время следили за качеством и безопасных продуктов для населения. Так вот, один из них так и называется – паштет рыбный. Дальше вашему вниманию предлагается слегка упрощенная для приготовления домашних слоних рецептура. Как делается? Смотрим.